Welkom in mijn huis. Ik ben uh, van Rapalje en eh, je krijgt de komende week van onze video waarin wij eh, nummers gaan spelen en wat vertellen over waar wij mee bezig zijn. En in dit eerste nummer gaan wij onszelf voorstellen. Normaal gesproken doen we dat bij, bij optredens, stellen we elkaar voor. Maar vandaag gaan we eens serieus zijn. En we gaan zelf eerlijk vertellen wat we doen. <laughs> heel eerlijk. Dat eens heel eerlijk dan. Ik speel uh, eh, En ja, ik speel Willem Gitoki. Daar ga je de volgende. Ja, want ik speel nou een trekzak. <laughs> en Mondemonica en Boran en Tekensbas. Eh, er komen nog patrommeltjes langs. En je gaat het wel zien de komende tijd. Toch ook Gitoki hoor. Ja. ja. En zang. Ja. ja, ook nog. Ook nog. Ja. En eh, ik ben Diep. Ik, ik speel viool en ik zing erbij. En eh, ja, ik heb vroeger in het verleden accordeon gespeeld, fluit gespeeld en al, maar dat, komt dan wel. Voornamelijk violist. Ik ben David Maals. speel in het volgende nummer Lowwissel. Ik heb er ook een heel klein fluitje bij, de Timwissel. En ik heb de Highland Pipes, Border Pipes en eh, de Ilium Pipes. Nou, zo is dat. Dat was het weer. En ik speel dus wel nu de Gituki. Ik zing erbij. Af en toe leen ik een uh, van Markel. of een klein fluitje van David. En hij heeft wel eens mijn viool gepakt. Ja, heel stiekem. Stiekem. Nou, daar gaan we verder niet over praten. En eh, veel plezier bij de namens Bij Kjeld thuis. <laughs> stile I'm a cunning young man Halo in your crown I think So be easy and free When you're drinking When you feel like alone You won't be every day I can think of someone I can feel When you're drinking with me, I'm a man you won't meet every day. Slow notes. Tot volgende week.